တော့မခုံပြနေလေ။အဲ့ခုံပြနေလေဘာသာ။ခုံပြနေလေဟာ။မလုံးနဲ့တော့ bro ခုံပြနေရေ။ရောက်ရတင်းရဘန်းနေတော့တင်းရဘန်းနေတော့။ဖေးအမြင်ပြောအမြင်ပြောပြောပြော။ Hello hello ဟာညော Hello hello bro bro hello Hello hello Hello bro hello bro Hello bro ဟိုကျွန်တော်လူခွဲလိုက်မလားဗျာ။တင်းတင်း Hello hello Hello ကြားလားကြားလား။ တင်းရတယ်ဘာမှမဟိုဘာဗျာလူခွဲဘာတင်းရဘန်းနေနော်တကယ်ဘန်းနေနော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှဘန်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်တင်းရဘန်းနေနော်တင်းမနေနော်ခွက်ခွက်ခွက်ခွက်ခွက်တရတရတရကျွန်တော်တို့တွားရင်နော်ကျွန်တော်တို့တွားရင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝါနောက်တော့နောက်တော့ပြန်သွင်းမယ်နောက်တော့ပြန်သွင်းမယ်နော်မတရားတော့မတရားတော့မတရားတော့ chicken ကျွေးမယ် chicken ကျွေးမယ် okay okay okay okay okay တရတရ ဖားကြီးခုနကောင်နေမဟုတ်ဘူးလားအနောက်ကောင်မဟုတ်ဘူးလားအနောက်ဘက်မဟုတ်ဘူးလားလူတွေကိုလူဒါကိုလူတွေဒါမှကိုလူတွေကိုလူတွေမှားပါတယ်ဗျာလူမှားပြီးတော့သွားပြီးကိုလူတွေမှားပါတယ်မဟုတ်ခုနအေးတဲ့စကွက်ပြုတ်နေပြီကွာဟောင်းတက်ရရှင်နော်သကောင်တော့ပြီးတော့ပြုတ်နေအဲ့စကွက်တက်ရရှင်ကွာနာလိုက်တာဟာအေးအေးအဲ့ဒါမျိုးလာပေးတယ်ဒီဘက်ချစ်တယ်ကွာဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအေးဒီမှာဘယ်နဲ့လဲတော့ အာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုအများကြီးပဲအများကြီးပဲကောက်ကောက်ကောက်ကောက်ရကောက်ဒါတော့ရေကြီးတယ်ကြီးတယ်အကြီးတယ်โอเคမို့ဒါကခုနကကျွန်တော်လူမားနေတာဟိုဘက်ကစပတ်ကိုဦးမဲ့ဟိုဘက်ကစပတ်ကိုတတ်ရရှိနေလို့ဘရာသာဦးမှတ်နေလို့ရာမရက်လိုက်ဘူးအဲ့ပဲတွေတော်ပေးလိုက်ရရရတိုင်းချဗျာအခုတိုင်း AEC ကိုကြည့်မယ်ဗျာချပါချပါချပါချပါခုနကတည်းကမှ MP4 နဲ့တော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါ அக்கி நீங்களா வா நீங்களா வா பியானா மேடோ எத்தனியாலா ஐயா பியானா மேடோ பியானா நீங்களா தான் ட்ரை தாக்கி யா ரே நம்ம சாவ நம்ம சாவ တစ်ခါကျန်တယ် Oh, I got supplies အာ I find them marked a location. Oh, toilet. I've located the next play zone. You I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. 叫得好你人有得爆啊！你哎呦，呢啲數嘅人標。進嚟進嚟進嚟。幫我買哪一個？幫我。哎你，我你啊！哎我你，哎我你，都上馬路進來呀！累累。啊！再跑多，再跑多。追呀我了，追呀我了，追呀我了，我弟的。皮破啊！哇，不打啊！哇，白肉肉你们不得。 လိုက်ပြရအဲ့ဘောနဲ့လိုက်ပြရတော့စိတ်မရှိရမရှိဘူးတကယ်တဲ့ဘောလာမိတာရှယ်ပေါ်စီပေါ်ဘူးလက်ဖန်ကြီးဟာအဲ့ဘောကိုလိုက်ပြရတော့တိရစိတ်မရှိရမရှိဘူးတိရအလကီအလကီဒီကောင်လည်းပါလို့နေမယ်ခေါင်းကတထားရရမယ်ပြန်လာပြီနော်ကျောင်းမှာမကျောင်းခါနေဘူး Siema, siema, bobo, siema, bobo, siema, bobo, siema, bobo. Siema, bobo, siema, bobo, siema, bobo. ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပါဆောဆောပေါင်းတော့ဆောပိုင်ကျုံးလို့ရဆောပေါင်းကျဲပါပါအာအာအဲ့တော့ကာဒီဒီကာကာကာဝါတော့ဝါတော့ဝါတော့ကွာနောက်တစ်ခါနှက်သားကွာကားနှစ်စီးကွာလီယွန်ရ နာနာနာကားနဲ့စီးကွာမရောက်လေအဲ့ဒါလာလို့မရောက်လေလီယွန်အဲ့ဒါလာလို့မရောက်လေဘာပြစ်ပါလေအဲ့အဲ့ပွားပြစ်မှာဗောကျွန်တော်ထွက်ရင်အဲနင်းတော့ခုပြစ်နေတာဒီတော့ကြောက်ပြီဒီထဲတာရေးလာတယ်တရားအောင်လို့ပိုးတော့ဒီနားမှာတော့တွေးလိုက်လို့အဲ့ကောင်ကမစီဘာမှပထမတစည်းကိုကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တယ်တော်တော်အမေဟုတ်တယ်တကောင်ကြောက်တော်တော်ပြုတ်ကြရဲ့လေဘယ်ဘယ်ဘယ်တကောင်ပဲလာမယ်လာမယ်လာမယ်လာမယ်လာမယ်ခဏအေးစေးအေးစေးဟုတ်မမီတော့ဟုတ်ကမမီတော့အော် nó đi chứ mình sao nó nó làm mày làm mày làm cái kia mà đừng nó cái này cái tao tao này quá đi cái là mà đi rồi đi rồi chơi chơi chơi phải không à chơi phải không à đi chứ rồi ấy cái cái cái nào à đi chơi chơi chơi nó à chơi chơi အဲ့ကောင်တို့ကြောင့်မပြစ်ဘူးလားရဟိုကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေကြောင့်မပြစ်ဘူးလားပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ပြစ်မပြစ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မပြစ်တယ်ပြစ်တယ်အခုမှပြစ်တာတလား အဲ့လေကျွန်တော်အဲ့ကောင်နဲ့ဆက်ထွက်တယ်အဲ့လေအဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်ကားတော့မပြစ်ဘူးလားမပြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ကောင်နဲ့ဆက်ရထွက်ပြစ်လို့ရတယ်ခုနကမင်းဟာရဟာရ MK နဲ့တော့အားချောင်းဟာဟာဟာသူ့နေရာလဲတွေ့ရောငါခေါင်းတစ်ချက်ပဲထိတ်ခိုင်းရ MK နဲ့ဟုတ်တယ် MK နဲ့သူ့နေရာလဲတွေ့ရောတစ်ချက်မိရသူ့နေရာမတွေ့ဘူးတွေ့တွေ့ကျွန်တော်တွေ့ရင်မဟုတ်ကာ ဟိုရှော့ချတဲ့ဘေးကတေးသွားတယ်ဆိုင်မှာငါဘလို့သွားဝယ်ရတော့မှာတော့နီးနီးလာနီးလာပြည့်မပြည့်မလားကျွန်တော်လားလာနီးလာချင်းတဲ့ကျွန်တော်ရှားနေရသွားရင်တော့တော့မဟုတ်ဆိုင်မှာသွားဝယ်ဝယ်မှတော့လည်းပြန်လာတတ်မလားမရဘူးအမ်ကီနဲ့ဒီမှာထောက်လို့မရဘူးတတ်တတ်ဆက်ပြဆိုင်မှာလည်းမရမှာဒီခဏဒီဒီအခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နေရာကိုကားနဲ့လာလာဝဲတဲ့ကောင်တွေဘာမှမရှိဘူးချောင်းဟာအဲ့ဒီနေရာတွေကို 今ガールズの雨雨雨雨に乗るか乗るか完了完了完了掉价给掉个价给的掉价给掉价给呗好的好的掉价给的 em mới lên lẩu nó tiêu chờ à bái đâu bái liền lý bô tất à để chưa lý bô <laughs> 完了完了完了完了完了！八八呀！细点细点！要刚才别比要耶，刚才别比丢人，说一句话。哎，这边拿嘛，大枪枪给的，大枪枪给的，大枪枪给的。拿拿拿拿拿！快点拿！你你你你你！ တကောင်ရဲ့တကောင်ရဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာခဏလေးခဏလေးခဏလေးမပြစ်မပြစ်မပြစ်ငါတော့ငါတော့ငါတော့ငါတော့ပြစ်အနောက်အနောက်ကပြစ်တယ်အနောက်ကပြစ်တယ်အော်နောက်ကပါရောက်လာတယ်ကွာနောက်မှာကားတိလာပြီနော်ဒီမှာနော်ဒါနေကျွန်တော်ရှိလာတာကျွန်တော်ရှိလာကောင်းနေပဲလားမသိဘူးပြန်တက်လာ ဘူးနာကားပဲလားမသိဘူးအဲ့ဒါအေးရှုပ်ရှုပ်ချက်ခန့်နေတာပဲငါတို့အေးကားကျော်ကျော်ကျော်ကျော်ကျော်အဲ့ကနေအဲ့ကနေအဲ့ကနေအဲ့ကနေအဲ့ကောင်နေပဲအခုနကောင်အာခုနခုနကောင်ခုနကောင်နေအခုနကောင်နေကောင်မကျန်တော့လေကောင်နေခုနကအစ်စ်ခုနဟိုဟိုဘက်တော့ကအစ်စ်ပလဲတော့ပါကြည့်မပါဘူးပြန်နေပဲကြီးတယ်ကျမတို့ကြောက်မကြောက်မတော့ဘူးလို့ခုံပြတော့မခုံပြနဲ့လေ 哎呀，空降你的，巴拉！空降你的哈！လုံးနေတော့ bro ခုံပြလိုက်ရပြောင်းရအတင်းကဘန်းနေတော့တင်းကဘန်းနေတော့ဖေးမြန်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းဟောရအာနောက်တစ်ဖွဲ့ဝင်တော့ဒီ bro ပြစ်ပြစ်လိုက်ပါအဲ့ဒါအခြားဖွဲ့ကထွက်ခံရမှာတော့ကျွန်တော်ဟဲ့ရှော့ဟဲ့ရှော့ပြောပြောတော့မယ်ကွာပြောပြောပြောပြောပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအကျိုင်းနေလို့များပါ အချိုင်းနေလို့မြောက်အချိုင်းနေလို့မြောက်ဘန်းလိုက်မယ်ဘန်းလိုက်မယ်ဘန်းလိုက်မယ်ဒီကွာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟောဟောသွားနေကျွန်တော်ဟောဟောသွားနေကျွန်တော်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဒီမှာလည်းတရားဟောလည်းတရားနေ location Oh my god Hello hello hello ဟာညော Hello hello bro bro hello Hello hello Hello hello hello bro hello bro Hello bro ဟိုကျွန်တော်လူခေါ်လိုက်မလားဗျာတင်းတင်း Hello hello Hello ကြားလားကြားလားတင်းရတော့ခေါ်ပါဟိုဟိုဗျာလူခွဲဘာလို့တင်းရဘန်းနေတော့တကယ်ဘန်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဘန်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော် တဲ့ဖမ်းတယ်နော်တဲ့ဖမ်းတယ်နော်ခွက်ခွက်ခွက်ခွက်ခွက်တရတရတရကျွန်တော်တွားရင်နော်ကျွန်တော်တွားရင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝါနောက်တော့နောက်တော့ပြန်သွင်းမယ်နောက်တော့ပြန်သွင်းမယ်နော်မတရားတော့မတရားတော့မတရားတော့ chicken ကျွေးမယ် chicken ကျွေးမယ် okay okay okay okay okay တရတရလာလာလာလာလာနီးတော့ဒီနေရာလေးကောင်းတယ်တကယ်နေရာလေးဒီနေရာလေးအလားလေးတကယ်ကောင်းနေပြေပြေပြေဒီဒီဒီတော့ကောင်းမယ်ဘာလို့ကြောက်ပြောဘာလို့ကြောက်ပြောအမလည်းမပြေမဝမ်းဟိ ပြည့်မှတ်တယ်မနှောဘူးကွာဒါမပြည့်မှတ်တယ်တကယ်မနှောဘူးကွာ No, le play, ah, no, le play. အေးမရှိတာအေးအမိုင်းမရှိတာအဲ့ဒါဆောင်းဝတ်စိတ်ကိုကောင်းတာ brother ရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်နေတာ headshot လေးကားကြီးလာတယ်အဲ့ဒါကိုရီကားလာ Marked a အ location. မတို့မောမောမောမောမော Marked a location. ဒီနောက်မှာ flat ဒီနောက်မှာ flat မတော်ရင်မတော်ရင်မတော်ရင်မတော်ရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကဒီမှာလေးဒီမှာလေးဒီမှာလေးဒီမှာလေးမဒါကျွန်တော်တို့လူတွေအပေါ်မှာ ကျွန်တော်ခုံပြသူတွေအာအဲ့ဒါကားမတူဘူးပေါ့မတူဘူးတူရတာအာမတူဘူးအာမတူဘူးတဲ့ဘေးတူတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာလေးတွေကွာဟာရှော့လေးကလေးကလေးကလေးကလေးနဲ့ဒီကမနော်ဘူးအော်ပကျဲတယ်လာလာလာလာနောက်တစ်ခါလာရဲ့အော်ထပ်ပြီးတယ်ခေါင်းကြီးပဲကွာမနှောပြင်ဘူးတဲ့အာတွင်းပြပြန်ဖြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါခေါင်းပြုတ်သွားခေါင်းခေါင်းပြုတ်သွားဒီကပဲဒီကဆိုတော့အဲဟဲမမရှိတော့အာချွတ်သွားပြီလား ဒီကျွန်တော်အထဲကိုလေတော့မင်းတို့ဒီတကားတော့မရတော့ဘူးရှင်းလားစောပေါက်နေပြီလီးပဲတကောက်တော့ပါပြီ38မိနစ်ဒီဘောကိုလာအောင်မလားလာမင်းတက်ခွက်မင်းတက်ထွက်ခဲ့လားမင်းတက်ထွက်ခဲ့မင်းတက်ထွက်ခဲ့မင်းတက်ထွက်ခဲ့တော့မတော့မတော့ထထထနော်ထနော်ထထထထနော်လာလာကိုကိုကိုမလာနီယိုနီယိုလာအဲ့ကိုလို့ရရလားအဲ့အဲ့ဖလက်တော့ခေါ်တယ်လာတော့မလားအရနာအရနာအရနာအရနာဒါလေလေလေအဲ့ အိမ်ထဲကိုသွားမယ်နော်အိမ်ထဲကိုသွားမယ်နော်အိမ်ထဲကိုသွားအိမ်အိမ်ထဲကိုခုံခုံလိုက်ခုံခုံလိုက်နှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်တော့တာလေကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုခုံပါဆိုမှလီယွန်ရဲ့တဘိုးတယ်တဘိုးတယ်တရားဘောကောင်လို့အေးအောင်အေးအောင် ကားတစ်စီးကားတစ်စီးရောက်သွားပြီ Marked a ဘယ်တော့မှ vehicle. အဲ့ကဘာကလဲဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဘောကားရောင်းကုန်နေတော့အောက်ကောင်တော့အောက်ကောင်တော့အာဒါပဲဒါပဲဒါပဲဒါပဲအာတင်ကောင်းဆက်ဆက်ဘယ်တော့အော်တွဲရေဘေးကျွန်တော်ပြင်ကြောင်းမှာဘေးကျွန်တော်ပြင်ကြောင်းမှာဘေးကြာကြာကြာကြာစစ်မစစ်မစစ်မကြီးထိုးနေ DPS ဒီလိုအတူဖြစ်လာကျွေးဆုံးသွားမှာတော့လေကိုဒီဝဲကျွန်တော်နောက်သူပြစ်မှရမှာလားလေလားဝမ်တူတူတော်လားတော့ပြအောင်တော့တော့ရှင်းမှရအောင်ဇုံကဇုံကအေးစေးနော်အေးစေးရအေးဒါပြမရှိရနားလေအေးဒါပြမရှိလေရတယ်နှခေါနှခေါတော့ကိုခေါင်းကိုပြစ်ပြီးမှထပ်ဖြုတ်တာတာကြီးွာလားပြစ်တယ်နော်ရှော့တာတစ်ခါပြစ်တစ်ခါဟဲရှော့ပဲလားခေါင်းလေးခေါင်းမှာပြုတ်တယ်လစ်ပထမတစ်ခါမနော်ဒုတိယတစ်ခါမနော်တတိယတစ်ခါရအောင်ဖြစ်တယ် လာပစ်တာကောင်လေးကဝင်လာတာလားဟလားဝင်လာရင်ဆောက်ကောက်ကိုရိုက်ပြီးမှမင်းတို့ကောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြင်ကြသေးလို့ငါလို့အေးအဲ့ဒါမင်းပြန်ကြတော့တော်သေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်နော်နေနော်အဲ့လာလာခုမလားခုမအော်မဟိုဘဲလေခုနခုံပြတဲ့ဘဲလေဆော့ဆော့လေးမတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်နဲ့ညမာလေးညမာလေးညမာလေးခုနခုံပြခုနခုံပြတဲ့ဘဲလေလက်ပြုတ်နော် sorry sorry အချောပြစ်ပြီးတော့စပေးလိုက်တာရှော့ပါဟိုဟာလောဒီမဆိုမနော်သူတက်ကြတာအဖုန်နဲ့ပြရတာနော်ပါကဲတမ်ရရှော့နော်ခါလာညီမညီမညီမအချစ်တာကွာချစ်တာအခေါ်ပြနေလေအဖိုင်းကိုခဏကုန်နေမဟုတ်ဘူးလား အနောက်အနောက်ဘက်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မပြင်းနဲ့တော့တော့အဲ့ဒါကဒီပဲကွာကဲကောက်ကြောနေအောင်ခုံးဆိုင်လူတွေပါဆိုမှနေအဲ့တော့လီယိုလို့လီယိုလို့နောက်ကဖွဲ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နောက်ဘက်ပေါ့နောက်ဘက်က enemy နေမှာငါလည်းဘာလီတော့ကွာခုနကလည်းအဲ့တော့နောက်ဘက်ခုနကလည်းဝင်ကျုံရင်အောင်နိုင်တင်းနေပြီနော်ဖလဲလဲအဲ့မအဲ့မအဲ့မအဲ့မလီယိုမလီယိုညာညာညာသွားတယ်တော့ ဒီနားပဲရက်တော့ကျွဲကဲငါကခါတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကအားရအောင်ဒါကဘာအခြားဖွဲ့ကြီးอ่ะကာယောနေအေးနဲ့အေးနဲ့နော် body shot နဲ့တော့ပါပြလားကျွန်တော် body shot မှန်တာမဟုတ်အေးနဲ့ head shot မှန်တာမဟုတ်သူများတွေများအေးတွေနဲ့နော်ကောင်းလိုက်တာကိုရီများ headshot only ကို MD4 နဲ့3ခါလောက်ပြည့်ယူတယ် Thank you ဟုတ်လားဆရာကြီးဆိုအဲ့လိုပဲမေတို့မှန်ဟဲ့တချင်တချင်ထားပြလိုက်တော့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ရထားပြတော့အရှိအရှိမလဲ MD4 နဲ့ကြည့်တယ်ဘယ်နာနဲ့ပြတော့ MD4 မရှိနော်အဲ့ကောင်ရဲ့ခေါင်းမှုမှာပဲဒီမှာနဲ့那可能嘛，在那边那可能。 အေးနှစ်ကောင်ဝါဝါလေးကဝါလေးတွေကခံရတာကန်ကောင်းလိုက်တာဆုံးတော့ဆုံးတော့နီယိုနီယိုနီယိုနီယိုနီယိုနီယိုလာအနောက်မှာတော့အနောက်မှာလာပြအနောက်မှာလာပြနီယိုလာနီယိုသွားပြီနီယိုအနောက်မှာဖွင့်ရမှာဟုတ်တော့အဲ့ဒါခုံလေးလူတွေအော်ကိုလူတွေကိုလူဒါကိုလူတွေဒါမှကိုလူတွေကိုလူတွေမှားပါတယ်ဗျာလူမှားပြီးတော့သွားပြီကိုလူတွေမှားပါတယ်မဟုတ်ဘူးခုနအေးတဲ့တကွက်ပြုတ်နေပြီကွာဟောင်းတက်လွယ်ချင်နော် အကောင်နောက်ပြီးတော့ပြုတ်နေအဲ့တကွာတက်ရရှင်ကွာနာလိုက်တာဟာအဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလာပေးတယ်ဒီဘက်ချစ်တယ်ကွာဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအဲ့ဒီမှာဘယ်နဲ့လဲတော့အာအများကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးအများကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးအများကြီးပဲအများကြီးပဲကောက်ကောက်ကောက်ကောက်ရကောက်ဒါတော့အေးကြီးတယ်ကြီးတယ်အကြီးတယ်โอเคမို့ဒါကခုနကကျွန်တော်လူမားနေတာဟိုဘက်ကစပတ်ကိုဦးမဲ့ဘုံကစပတ်ကိုတတ်ရရှင်လို့ဘရာသာဥမှတ်နေလို့ရာမရက်လိုက်ဘူးအဲ့ပဲနေတော်ပေးလိုက် ရရရဒါကြီးချဗျာကိုဒါကြီး AEC ကိုကြည့်မယ်ဗျာချပါချပါချပါချပါခုနတည်းကမှ M24 နဲ့ knock ပြီးသွားပြီအဲ့စကွက်ကိုငါလည်းကိုဒီလိုလေးလေးကျွန်တော်စုံသွားမှာစုံသွားမှာဟောဟောဟောငါညိုကိုလို့စုံသွားမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်စုံသွားမှာစုံသွားမှာလားစုံဝင်မယ်စုံဝင်မယ်စက္ကန့်30 Okay တော့ချစ်တဲ့ပေါက်တော့မှာနော်ကြည့်ကြည့်ရရရလီယိုစီလီယိုစီဘာပြောလီယိုစီစီစီလီယိုချင်းရတော့တော့ကားတော့ရမလားလီယိုလီယိုအဲ့ချက်တွေကိုတိတ်လာလိုက်တိတ်လာလိုက်အကြီးအကြောင်းလေလားခုမခုလား ဘန်းကန်ဒီပဲတော့လေဘန်းကန်ဒီပဲကားလိုက်တော့ဗျာတိတယ်တိပလီပဲသွားချောင်းတိတယ်ကောလားပါပြစ်ပြီးတရေကြောက်တို့ကြောက်ပြီးပေါ့အာအာဒီကနာဒီကနာမေးမေးမှာဘယ်တော့ပြတော့ဘယ်တော့ပြတော့มามามามา Mark the vehicle ก็ก็ก็เนี่ยเจอดีด้วยนะบีအားရအားရငါ့ကိုလမ်းတည်းကျွန်တော်လမ်းတည်းဒီဘယ်တော့မှမသိဘူးတရားမတွေ့ဘူး ကိုပေါက်ကို no no no အဲ့တော့ no အေးရပြီရရမင်းတို့လည်းငါ body shot ဖြစ်တယ်ရ body shot ပဲရှင်းလားရှင်းလားမင်းတို့ကခုနအေးရ body shot နှောက်ခဲ့တာအာရရှီသေးတယ်နောက်တစ်ကောင်ရှီသေးတယ်လီယိုဒီနောက်တစ်ကောင်ရှီသေးတယ်စမုံထဲမှာလာမသိဘူးလီယိုအန်ဒူအန်ဒူအန်ဒူပတ်တယ်လိုက်အန်ဒူဝင်ကြတာလီယိုအန်ဒူဝင်ကြတာကျွန်တော် ပြေးတာကွာစမုံသေးကို No way, no way. ရအောင်ရေလီယိုရေဘယ်ရက်တက်လို့ပြတ်မမသိဘူးရအောင်ရေ No way, no way, no လီ way. ယိုလီယိုနမအဝါချင်းတော့ချင်းနေချင်းတော့လီယိုမနှောစင်နဲ့နော် No way, no way, ကော no way. အာကိုလူတွေပြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခုနကလူတွေကိုယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူးလီယိုခုနကျွန်တော်တော့တဲ့လူကျွန်တော်တို့ပြတ်တဲ့လူတွေညီမတွေကျွန်တော်မားတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ကိုယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ enemy တွေ ကိုလိုရတက်တက်အဲ့ဒါ enemy ရဲ့ Leon ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရပြီဟာအိုင်ဖတ်တော့စမုတ်ရဲကောင်စမုတ်ရဲကောင်တော့ပါဒီနားမှာတော့ကောင်းရှိတယ်ဟာဘယ်နာပြစ်လဲ ai chở mà đi nữa là hòa bạn. chở không phải vậy 아야 아야 아야 호버 호버 말해 왕씨 너너너너너너너너너너 bắt cầu nó bắt cầu nó bắt cầu à? nó chạy lại đây mắt lại to lại rồi mắt lại mắt lại mắt lại အဲ့တော့အားပဲလာပြီကြောက်လာပြီနှကောင်နှကောင်မဲ့နော်လီယိုဒီကိုသူပြဒီကိုဒီနားမှာ pro pro ဝင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက် thank you ဒါတကောင်ပါဝဲတကောင်ပါဝဲဟလာဟလာနော်နော်နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြစ်တာကျွန်တော်ကသူတို့ကိုအမမကျွန်တော်ကျွန်တော်ကသူတို့ကျွန်တော်ကိုခုံပြတဲ့ကောင်တွေမှတ်နေတာကျွန်တော်ကသူတို့ကိုခုံပြတဲ့ညီမတွေမှတ်နေလို့ခုနကသွားမပြစ်လိုက်တာခုနက Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, cho cho biết này, cho biết đi. Biết biết biết biết biết. Thôi giờ có rồi đấy. Puna ai mà mà đã. That's a flip, that's a quick quick scope được không? Đấy, ai mà. À quick scope. Đi là. Vậy cũng làm là vậy mà là vậy. À chơi mà đi cho nó. Okay, let's go.